bilanss on raamatupidamise aastaaruande osa, mis kajastab ettevõtte finantsseisundit mingi kindla kuupäeva seisuga. seda peegeldab bilansi valem aktiva ehk varad võrdub passivaga ehk kohustuste ja omakapitaliga. võrdlus tuleneb sellest, et ettevõtte varasid näidatakse kahest seisukohast lähtuvalt. ühelt poolt nende paigutuse järgi ja teiselt poolt finantseerimise allikate järgi. kui ettevõte saab näiteks pangalaenu, siis see laen näidatakse varades raha all ja kohustustes laenuna. iga majandustehing muudab bilansikirjete koosseisu, võib muuta bilansi summat, võib jätta selle samaks, aga alati jääb püsima võrdlus aktiva võrdub passivaga ettevõtte varad jagunevad käibevaradeks ja põhivaradeks. Äh, kohustused jagunevad lühiajalisteks kohustusteks ja pikaajalisteks kohustusteks ja omakapital näitab omanike paigutuse suurust, sealhulgas ka jaotamata kasumit. OÜX näidisbilansist võib välja lugeda, et ettevõtte varasid on kokku kuuekümne tuhande euro eest, nendest käibevarasid kolmekümne viie tuhande ja põhivarasid kahekümne viie tuhande euro eest. varade finantseerimise allikatest moodustavad võõrvahendid kolmkümmend tuhat eurot ja omavahendid kolmkümmend tuhat eurot sellist finantseerimise struktuuri, kus võõrvahendite osakaal on viiskümmend protsenti, omakapitali osakaal viiskümmend protsenti, võib lugeda väga heaks. ettevõtte likviidsust ehk maksevõimet saab antud juhul arvestada väga üldistatult ehk maksevõime kordaja järgi. selle näitajaga mõõdetakse käibevarade piisavust lühiajaliste kohustuste katteks OÜX maksevõime kordaja tuleb üks koma neli. üldtunnustatud normide järgi öö, saab seda näitajat lugeda veidi nõrgaks, aga kui ettevõtte käibevarade koosseisus puuduvad varud, siis on tema käibevarad kõik likviidsed ja see näitaja on väga hea. muidugi jääb antud näitajatest väheseks, et teha bilansi järgi finantsanalüüsi. rohkem informatsiooni annab bilansi osade ja kirjende liigendatus. bilansi kirjete kohta saab informatsiooni raamatupidamise toimkonna juhendist number kaks alustav ettevõtja peab teadma, et äriseadustikuga on kehtestatud kohustuslik nõue omakapitalile. näiteks osaühingul peab omakapital olema vähemalt miinimumosa kapitali suuruses või pool ettevõtte osakapitalist, kui see pool ületab osakapitali miinimumi. näidisbilansi omakapital jaguneb järgmiselt osakapital on kümme tuhat, jaotamata kasum on kakskümmend tuhat ja kokku omakapital on kolmkümmend tuhat. selle ettevõtte pool osakapitalist on viis tuhat, järelikult tema omakapital peab olema vähemalt viis tuhat eurot. antud nõue on täidetud, kuna selle ettevõtte omakapital on kokku kolmkümmend tuhat eurot.